Yenə gəlir qışın güclü qarı. Yenə gətirir həsrəti, intizarı. Yenə dostlar səni soruşacaqlar. Yenə qəmi, kədəri çağıracaqlar. Mən nə deyəcəm bunlara bilmirəm. Elə hey səni soruşub duracaqlar. Yazdığım məktublarda silmirəm. Onlar səndən xatirə qalacaqlar. Cavabını özündən soruşum, deyimmi? Yox. Bəlkə də bu yaxşı çıxmaz. O yaxşı insandır, duru, gedinmi? Bu sözə də heç kim yaxşı baxmaz. Mən yazmağı yaxşı bilmirəm. Elə ağlıma gələn bir iki kəlmə. Mən şairlərə heç vaxt gülmürəm. Onlar da düşüb mənim tək gülmə. Ürəyim Ürəyim qüssə kədərlə qocalır. Səhnələr dəyişir tənha ömrümü, Bu boyda dərlə də dayanmır. Elə bir gözləyirəm xoş günü. Həm xoş günümdə də belə qəmliyəm. Elə bir dünyanın yükü tək mənəm. Söyləsə ki, ətir mənəm, gül mənəm. Yenə də dünyanın özünü sevmərəm. Mənim həyatımın gənclik çağları. Səninlə başlamışdı, səninlə bitdi. Qəlbimə sarınan sevgi bağları mənim həyatımı dərd-qubar etdi. Mənim həyatımı dərd-qubar etdi. Dərd-qubar etdi.